Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment improviser sur Bossa Dorado en utilisant des arpèges, des arpèges d'accords et en rajoutant des notes à ces arpèges. C'est une vidéo qui est plutôt destinée aux guitaristes avancés, on pourrait dire, puisque je ne vais pas tout détailler de, ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Commençons par regarder la grille de ce standard, Bossa Dorado. C'est un morceau qui est en Ré mineur, on commence par le degré 1, ensuite on a un Mi7, le degré 2 qui est joué 7, Ensuite, un 2, 5, 1 en Ré mineur, une cadence classique qui sous-entend la tonalité de Ré mineur. Euh, on peut jouer un Mi mineur 7 bémol 5 ou un Sol mineur 6. C'est équivalent au même accord en fait. Hein. Soit c'est un degré 2, soit c'est un degré 4. Mais ces deux accords contiennent exactement les mêmes notes, les mêmes 4 notes. On a ça sur le A et sur le B, on passe sur un Ré7 puis un Sol mineur c'est simplement un 5-1 dans la tonalité de sol mineur. On trouve aussi parfois le 2 qui correspond au 5 et au 1, donc un 2-5-1, La mineur 7 bémol 5, Ré 7 et Sol mineur, ou Sol mineur 6. Et ensuite on connaît la fin du B, un Mi 7 et un 2 5 1 en Ré mineur. Ok, donc on est globalement dans dans la tonalité de Ré mineur, sur le A, sauf cet accord de Mi 7 qui n'est pas dans la gamme de Ré mineur, et sur le B, on est en sol mineur, en tout cas au début du B. Et puis après, on revient en Ré mineur en passant par un Mi7. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder quelles sont les notes qu'on va pouvoir jouer sur chacun des accords. Et on va commencer par les notes évidentes, les notes qui sont dans les accords de la grille, donc les arpèges d'accords. On va faire ça sur les trois cordes aiguës, autour de la case 5, 5-7 à peu près. Pour le Ré mineur, on a un Ré mineur ici. On va pouvoir lui rajouter sans trop de risque une neuvième, une carte, donc une, onzième, donc seconde carte ou neuvième onzième. On peut aussi rajouter la septième majeure et la sixte majeure. En fait, ça fait entendre la gamme de Ré mineur mélodique. Donc le Ré, il est ici, hein, c'est notre fondamentale au moment où il y a l'accord de Ré mineur qui est joué. Sur le Mi7, la fondamentale, elle est ici, c'est un Mi, Mi majeur, c'est ça. Mi 7, c'est avec la septième mineure qui est ici. On redouble la quinte. Ça, c'est le Mi 7. On peut lui rajouter sans trop de risque une neuvième mineure. Mais on peut aussi mettre une neuvième majeure. Les deux fonctionnent. Je rajoute une carte et je peux même rajouter une sixte mineure. vous voyez que la 9e euh. mineure, elle sonne un peu plus orientale. Orientale entre guillemets. Hein. Sur le 2-5-1, ensuite, mi mineur 7 bémol 5, la 7, on va... Ça va tellement vite en fait, ça dure euh, une mesure par accord, qu'on peut arpéger les accords, mais on va plutôt penser uniquement au degré 5, le La 7, auquel on peut rajouter sans trop de risque une 9e mineure. Une 6 mineure aussi passer par le Ré. C'est ce qu'on appelle la gamme de Ré mineur harmonique, pour ceux qui connaissent le nom des gammes. On a fait toutes les cadences du A, sur le B on a un Ré7 et ensuite un Sol mineur. Sur ce Ré7 on va pouvoir jouer les notes de Ré7 avec une neuvième mineure. C'est une note qu'on aime bien, la bémol 9, sur les accords 7, sur les degrés 5 qui ont une résolution sur un degré 1 mineur. Ça marche aussi sur les degrés 1 majeurs, mais particulièrement bien sur euh, les résolutions vers les degrés 1 mineur. Donc Ré 7 avec une bémol 9. On peut faire un Si bémol et un Sol de passage. Hein. Encore une fois, c'est la gamme de Sol mineur harmonique qu'on va jouer sur le Ré 7. Sur le Sol mineur, on arpège un Sol mineur 6, peut aussi lui rajouter une septième majeure, une neuvième majeure, une carte. Ce qu'on appelle la gamme de sol mineur mélodique. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est plutôt une vidéo qui vise les guitaristes avancés. Donc du coup, je vais assez vite hein, sur les informations, sur les notes. Même s'il y a les diagrammes affichés, j'essaie de ne pas trop m'attarder euh, sur le pourquoi du, comment, puisque je vais pas mal jouer et vous montrer un peu comment... Euh, comment appliquer ça. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'improviser tout seul en essayant de faire entendre ces couleurs et en essayant de voir si les notes que je conseille sonnent bien ou pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sonnent mieux. Sur le Mi7, vous préférez la bémol 9 ou la 9e majeure. C'est à vous d'essayer de, voir ce que vous préférez comme sonorité. Peut-être les deux, peut-être aucune des deux. Euh, donc je fais ça, une impro tout seul, sans tempo, et je choisis les accords quand je veux. Par contre, je les dis à l'oral. Ré mineur, Mi 7, Mi mineur 7 bémol 5, La 7, Ré mineur, La 7, Ré mineur, deuxième A, 7 Mi mineur 7 bémol 5, La 7. Ré mineur. Ré 7. Sol mineur. Mi 7. Mi mineur 7 bémol 5, La 7. dernière Je suis allé vite, mais vous, vous devez aller un peu plus lentement en essayant de voir quelles sont les phrases qui sonnent bien, quelles sont les notes qui sonnent bien sur certains accords. Euh, là, l'idée c'est de vous l'idée de cet exercice, c'est de vous familiariser avec les notes que je vous ai conseillées et de bien mémoriser la grille du morceau. Mais comme il n'y a pas d'accord qui est joué en même temps, vous ne pourrez pas vraiment entendre la couleur de chaque note, ou moins facilement que si vous jouez sur un playback. C'est pour ça que c'est ce que je vais faire tout de suite. Et c'est ce que je vous conseille de faire après, dans un second temps. j'espère que dans cette improvisation, c'était assez clair. J'ai fait exprès de bien vous faire entendre des fois la 9e mineure, la 9e majeure sur le Mi7, d'aller chercher des sonorités, des notes qui probablement vont vous plaire ou peut-être pas trop vous plaire. Essayez de comprendre dans le relevé qui est téléchargeable gratuitement pourquoi vous aimez ça ou pourquoi vous trouvez ça pas bien. Euh, l'exercice que je viens de proposer, en fait, c'est un exercice qui est sur le morceau Bossa Dorado, il y a un cours vidéo qui est beaucoup plus long, qui dure euh, une heure et demie à peu près, sur le site Guitare Improvisation, sur mon site euh, Guitare Improvisation, et je propose plein d'exercices qui sont variés, qui sont progressifs sur ce standard. L'exercice que je propose dans cette vidéo, c'est un exercice qui est annexe. C'est un autre exercice que je ne propose pas euh, dans la vidéo, qui est plutôt destiné aux guitaristes qui ont un bon niveau, ou un niveau avancé on pourrait dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et qu'elle vous permettra de bah, de maîtriser un peu, un peu mieux l'improvisation sur ce morceau.